Ola, son Irene e vou explicar este circuito. Neste circuito imos facer que se acendan automáticamente estas dúas bombillas cando se cumpran dúas condicións. A primeira condición é que haxa algunha persoa na habitación na que estean as bombillas e a segunda condición é que non haxa suficiente luz natural polo que precisemos luz artificial. Entón, téñense que cumprir esas dúas condicións á vez para que se acendan as bombillas. Imos programar o circuito con Arduino. Esta é a placa de Arduino 1, que sería así na realidade. Non obstante, esta placa ten dúas limitacións. A primeira limitación é que só traballa como máximo en 5 voltios, mentres que a nosa casa traballa en 230 voltios. Pero isto podemos solucionalo, engadindo o circuito esta fonte de alimentación, de 220 voltios. E a segunda limitación que tiñamos era que a placa e a casa teñen distintas tensións. A placa ten corrente continua, mentres que a nosa casa corrente alterna. Pero isto tamén o podemos solucionar, engadindo o circuito estes dous aparellos de aquí. Son uns relés. Eh, un relé é como un interruptor que se vai activar por un sinal eléctrico, o dos 5 voltios do Arduino, e vai servir para poder acender as bombillas. O relé o que fai é conectar este circuito cun circuito secundario conectado á fonte de alimentación de 220 voltios. E así xa se cambiaría de corrente continua a corrente alterna. Agora vou explicar todos os componentes do circuito e como se conectan. O primeiro que hai que facer é conectar o polo negativo da protoboard á terra ou GND e o polo positivo os 5 voltios. Este de aquí é un sensor PIR ou un sensor de presencia. É un componente electrónico empregado para detectar cambios na radiación infravermella, radiada polos obxectos situados no seu campo de visión. É dicir, detecta a presenza dos obxectos. Ten tres patas. A de sinal, que se conecta a un pin, no noso caso o pin 12, a de potencia, conectados 5 voltios e a de terra, conectada a terra ou GND. Estas dúas últimas patas, a de potencia e a de terra, son as que vai empregar o sensor para alimentarse. Ademais, este sensor ímolo configurar no código despois como un elemento de entrada ou input, porque A placa de Arduino non lle vai dar información ao sensor, senón que o sensor nos vai dar datos a nós. Este sensor sería así na realidade. Entón, este sensor é o que nos vai indicar se hai algunha persoa na habitación ou non. Agora, imos conectar este aparello de aquí. É un LDR ou fotoresistencia. É un componente electrónico que varía o valor da súa resistencia dependendo da cantidade de luz que incida sobre el. Este sería un LDR na realidade. É o que nos vai indicar canta luz hai na habitación. imos conectar o primeiro terminal ao polo positivo da protoboard e, polo tanto, os 5 voltios da placa de Arduino. E o segundo terminal a un pin analóxico, o A0. E tamén no segundo terminal imos conectar unha resistencia de 220 voltios, que, atendendo o código de cor, vai ser vermella, vermella e marrón. 220 sería 2, 2, 22 por 10, 220. E a franxa dourada e a de tolerancia. Neste caso teríamos un 5% de tolerancia. E a resistencia e, polo tanto, o segundo terminal, imos conectala ao polo negativo da protoboard e, polo tanto, a Terra. Pode parecernos un pouco extraño que haxa dous cables conectados a un mesmo terminal, pero isto é posible e chamase división de tensión. Agora imos conectar estes aparellos de aquí. son transistores. Un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor empregado para entregar un sinal de salida, en este caso, os relés, en respuesta a un sinal de entrada, a que ven 25 voltios de Arduino. Funciona como a un interruptor, pero actívase un sinal eléctrico, o dos voltios. funciona de xeito semellante a un relé. Este sería un transistor na realidade. Ten tres patas, a da esquerda é o colector, a do medio a base e a da dereita o emisor. Conectamos primeiro a base a un pin digital, neste caso o 6 e o 5, conectamos o emisor ao polo positivo da protoboard e, polo tanto, os 5 voltios, e conectamos o colector a un diodo, que é este aparello de aquí. Un diodo é un dispositivo polo que circula corrente eléctrica, nun só sentido. É dicir, non vai deixar que a intensidade vai ata arriba. Só vai deixar que vaia nun sentido, ata abaixo. Isto é por se houber algún fallo nos relés que non lle afectase a todo o circuito. Este sería un diodo na realidade. Entón conectamos a pata do diodo o terminal 5 do relé e polo tanto tamén estamos conectando o colector do transistor. Despois conectamos o terminal 8 do relé ao polo negativo da protoboard. E para que este terminal estea conectado á terra é preciso colocar este cable que conecte este polo negativo co outro y así ya estaría conectado de este modo. terra. Despois conectamos o terminal 6 o terminal 6 o polo positivo da bombilla e o terminal 12 o polo positivo da fonte de alimentación. E por último, conectamos os polos negativos das bombillas ao polo negativo da fonte de alimentación. E así xa estarían todos os componentes conectados. Agora, imos programar. Este sería o código. Comezamos coa estrutura de sempre, o void setup e o void loop. Primeiro configuramos os pins. Indicamos que no pin digital 12 hai un elemento de entrada, o sensor de presencia, e que nos pins digitais 6 e 5 hai elementos de saída. Referímonos ás bombillas, que a través de, to de todos estes cables e elementos están conectadas o pin 6 e o pin 5. Pero aquí atopámonos algo novo. O prefixo serial nos aparecer en moitas ocasións nos códigos nos que empregamos a comunicación serie. O monitor serie simplemente é unha aplicación que está collendo información do porto USB e envía gráficamente ao ordenador. Poñemos Serial Begin para que envíe información ao ordenador e así poidamos vela. E o número que poñemos entre paréntese é a velocidade a que se envían os datos. 9600 é unha velocidade estándar. Agora, imos co void loop, que como sabedes, é coma un bucle. Todo o que vai entre corchetes, vaise repetir constantemente. O que imos facer primeiro vai ser crear unha variable, é dicir, lle dar nome a unha serie de información. Primeiro, lle dar nome á lectura do pin analóxico A0, onde está conectado o LDR ou fotoresistencia. Entón imoslle chamar valor LDR. E a lectura do pin digital 12 imoslle chamar valor PIR, porque é onde está conectado o sensor de presencia. E agora vemos que aquí nos volve a aparecer o prefixo serial. Serial println vai servir para poder ver os datos que enviábamos con Serial Begin aquí. E os datos que imos ver van ser os de lectura do pin analóxico A0, é dicir, o valor LDR, que fora o nome que lle puxéramos á lectura do pin analóxico. E imos comprobar que isto ocorre. Damoslle a iniciar simulación Y vemos cómo nos aparece aquí o valor do LDR. ahora agora a aumentar a luz. O sensor capta Y e nos aparecen aquí los valores de luz. Entonces vemos que funciona. e dicímoslle que, ao principio, as bombillas estean apagadas. Dicímoslle que o que está no pin 6 e no pin 5 que estea apagado. O 0 significa o mesmo que low. Agora imos crear unha condición. O principio do vídeo dixera que íamos facer que se acenderan automáticamente as bombillas cando se cumprisen dúas condicións á vez. Que haxa pouca luz natural na habitación e que haxa algunha persoa. Entón, imos poñer que, cando o valor da fotoresistencia, é dicir, do LDR, sexa menor que 100, é dicir, cando haxa moi pouca luz natural, é cando o valor PIR este activo, é dicir, que detecte a alguén movéndose, que detecte algunha persoa, que pase isto. Para que ocorra isto, cando se cumpran as dúas condicións á vez, imos poñer esta función, a función AND, que significa E. É dicir, que cando isto ocorra, E isto ocorra, as bombillas se van a acender. Un é o mesmo que high, igual que o cero era o mesmo que Lou. E indicámoslle que queremos que as bombillas permanezan acendidas durante 60.000 milisegundos é dicir, durante un minuto. E agora poñemos isto, els, que significa se non, é dicir, que se isto non pasa, que pase isto de aquí. Polo tanto, cando haxa moita luz na habitación e non haxa ningunha persoa, as bombillas permanecerán apagadas. Agora xa estaría todo o circuito programado. E imos ver se funciona. Damos a iniciar simulación e vemos como aquí nos aparece o valor do LDR. E vemos que o seu valor é o mínimo, polo que non hai luz na habitación. Pero aínda así as bombillas non están acendidas, porque non se cumpre a segunda condición, que era que tiña que haber algo no campo de visión do sensor PIR. Agora imos probar o revés. O valor do LDR é o máis alto posible e hai alguén no campo de visión do sensor de presencia. Pero aínda así, vemos que non se acenden as bombillas, porque non se cumpren as dúas condicións a vez. Pero agora que se cumpren as dúas, o valor do LDR é baixo e hai alguén no campo de visión do sensor PIR acéndese as bombillas. Polo tanto, todo o que programamos está ben. E xa estaría programado e montado todo o circuito.